साले का खोपड़ी तोड़ रहे खोपड़ी तोड़ साले का A few moments later. Pushpa Pushparaj मैं झुकेगा नहीं साला

A few moments later. पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या फ्लावर नहीं फायर पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या फ्लावर नहीं फायर है